岛内台独分子跟在美西方反华势力屁股后面抹黑新疆之后，又把矛头指向了北京冬奥会。民进党籍民意代表公开叫嚣要抵制北京冬奥。台湾立法机构负责人尤锡坤也在社交媒体上拿所谓的人权说事儿，说现在有超过一百五十个人权团体发起抵制二零二二北京冬奥，持续施压冬奥的赞助商。台湾该进一步建议考虑异地举办。 美西方反华势力在打了新疆棉花一黑枪之后，又通过他们资助和豢养的所谓人权组织放风抵制北京冬奥会，抹黑新疆棉花之后啊，还要继续玷污奥运精神。这帮人为了遏制中国的崛起，用上了各种是脏招、烂招，而且啊，还都是连环招。而台独分裂势力呢，就像是这些大 boss 身边的小怪一样卖力的。 辅助攻击，这么做一是为了讨好美西方，为他们谋独创造所谓的国际环境；另外一方面，也是要迎合岛内的反中民粹，把选票牢牢的骗在手里。他们觉得自己啊是在给美国进行助攻，其实呢成为了邪恶势力玷污奥运精神的帮凶，都是在给他们自己的罪行书上攒材料。奥运精神是公平竞争、互相理解、友谊团结。 当今世界正面临百年未有之大变局，全人类的命运都走到了关键时刻。这种时候更需要人类以奥运精神为火炬，丢弃偏见，放下敌意，加深理解，共同携手向前发展。全世界在对抗新冠肺炎的战役中啊，虽然非常艰难，但也看到了胜利的苗头。在这种艰难的环境下，我们啊也终于要迎来推迟了整整一年的东京奥运会。 这恰恰也反映出全世界在黑暗时刻对于奥运精神这种正能量的渴望。同样的道理，能够激励人类团结向前的奥运会，不可能仅凭着一些站不住脚的政治谎言和没有根据的恶毒攻击就能够抵制得了的。更何况，奥运会是台湾地区可以参加的为数不多的。 国际活动之一，台湾民众也非常希望能看到宝岛健儿在奥运会上取得好成绩，就像是2008年北京夏季奥运会一样，台湾健儿啊就相当于到了主场，取得了非常好的成绩。国际奥委会主席巴赫呀说了一句话：“如果抵制奥运，受苦的是运动员。”其实何止是运动员呀？抵制奥运对于那些 为了举办盛会付出辛勤汗水、做出牺牲的人们啊，也是巨大的不公和伤害。而因此所造成的经济损失，又该由谁来承担呢？但是这些岛内极个别叫嚣要抵制冬奥会的台独分子是考虑不到的，他们只顾着低头搞自己那点政治算计，从不会抬头啊看看世界发展的大趋势。 他们呀，也只会看美西方反华势力的眼色，而不去问台湾人民的心愿和疾苦。抵制奥运啊，是绝对不可能的。但民进党当局非常有可能为了搞意识形态，为了搞台独，而不让台湾运动员参加北京冬奥会。如果是真的是那样的话，民进党当局将成为全世界的笑柄。